優しい人になりたいな強い人になりたいな楽しい人になりたいなどうでもいいよそんなこといっそどこかへ行きたいなこのまま消えてしまえば が突き刺してそして誰かが泣いていて朝を夜を今を明日を飽きるくらい繰り返したのにまたそうやってごまかしてよくもまあそうやって笑えるな自分を好きになる方法忘れてしまう 好きだと言ったって次の日起きたら変わってて全部忘れて笑うのが生きていくってことだって嘘を嘘でまた塗り替えてどれが嘘かわからない 人になりたいな強い人になりたいなどうでもいいよそんなことそのままでいればいいよ今日も誰かが笑っててその陰で誰か泣いてそれでもあなたが笑わなきゃ僕は悲しい